大家好，欢迎来到马太牧场真言分享栏。我是牧场主人崔显耀牧师，我直言直语讲做人道理。啊，今天二十二讲要讲些什么呢？ 听听就算了。种子啊，要听父亲的教训。留心得之聪明，因我所给你们的是好教训，不可离弃我的法则。我在父亲面前为孝子，在。母。 亲眼中为独一的娇儿，父亲教训我说：“你心要存记我的言语，遵守我的命令，便得存活。”那作为基督徒的我们，一般上我们都知道上帝话语的重要性，所以，我们可以说，基督教的这个聚会活动、团契。 各方各面呢，其实都是有上帝的话语，所以我们通常都会打开上帝的话语，然后我们读上帝的话语，然后分享上帝的话语，然后我们在当中呢，也可能有讲道等等。所以，上帝的话语对我们每一个基督徒来说呢，我们都可以有这样的一个认可共识，说哦，上帝的话语是很重要的。 当然，懂的人还说，上帝的话就是我们绝对的权威，是我们人生的一个指引。那在今天的一个自由又多元化的一个环境底下呢，我们作为基督徒，我们是否还是把上帝的话语当成是我们人生的一个绝对的一个指引吗？它是不是绝对的一个标志？ 它是不是绝对的是我们要去遵守的嘛？特别是在资讯这么发达，我们随时都可以有很多很多的这个资料，也当然也包括是在基督教圈子里面的，呃，各种各种的这些的聚会啊、活动啊、视频啦、讲道啦、呃、课程等等。 所以我们都吸收吸收很多很多，所以这些我们都可以有上帝的话语，但是我们也听到很多呃这个世俗上的话语。所以这么多的这些的资讯放在我们脑里面，啊，我们是否还把它当成就是哇，这就是我们人生里面的这个最重要、最宝贵的一个指引啊？就好像今天的题目，我们说什么？题目是说什么？就是说听听就算了。 所以，到底上帝的话语你怎么样看待呢？所以，这个经文里面其实呢，我们可以看到对上帝的话语有三个步骤，或者这三个范围。那一，那就是说你要听；啊，第二呢，就是你要记；第三呢，你就是要守着。那也就是说，简单的来说，就是你要去听上帝的话语，你要记住上帝的话语，你要去遵行上帝的话语。 我想，在一般的信徒来说，听上帝的话语没有困难，因为刚才所说的都有很多的聚会啊，给我们接触到上帝的话语。但是第二呢，是要记得哇，有一些基督徒，哇，现在的基督徒都没有什么意思，说我要背上帝的话语，将上帝的话语存在我心里里面。现在也不是很多信徒要去背，要去记的。但是，一些呃比较常常听的，可能我们就呃。 比较，因为听久了，我们就比较有印象。当然，有一些比较认真一点的啊，就比较说刻木一点的哦，他会像上帝的话语去赏识，把它熟记起来，记在啊脑海里面。所以听的啊，一般的信徒有比较认真追求的啊，可能也会把它记起来。但是关键，我们今天要问的是什么？是否你有遵行？那个才是最重要。 有听有记很重要，但是有没有遵守才是最重要的呢？那如果今天我们是说有听啦啊，或者有记啦，但是最终我们没有守着，当我们面对我们需要做决定的时候，面对我们需要有见证出来的时候，面对我们需要有行为的时候。 如果我们没有遵行上帝的话语，可以说呢，我们听跟记的一切都是前功尽废。因为上帝的话语不是给我们单单听，也不是单单给我们记，最主要的是什么？最主要的就是要给我们去遵守活出来。所以要遵行上帝的话语，要将它行出来，是我们基督徒最。 大的一个挑战，所以今天要问问自己：今天你是在哪一个层次？你是听的层次？你是记的层次？还是你是已经是进入行的一个层次呢？这是上帝对我们说的话语，我们一起祷告。天父上帝，我们大家都知道你的话语的重要性，但是我们是否将你的话语行在？ 我们生活当中是我们基督徒最大的挑战。唯求主你的圣灵时常让我们谨记，哎，充满我们，给我们行出你的话语。如此祷告，奉耶稣基督的圣名，阿门。希望你们能够在这个油管 YouTube 啊，写一些字来彼此的鼓励。 请转发和爱心支持，因为你的参与就是我的动力。周一、周三、周五再见，也是爱你，与你同在，上帝祝福你。